चली जाऊं मारा सावरिया में जाऊं मारा मन खटू में बुला लो जी हो बुला ले माने खटू में बुला मेरे बाबा मैं तो जयपुर में हूँ और थारी कृपा इतनी है कि एक हफ्ते में पांच से सात बार बाबा बुला ले लेकिन बाबा अरे बहुत सा प्रेमी यहाँ का दरबार में है जो पूछ को नहीं पाओ बाबा एक बार माँ की अरदास है और बोलना मिलकर ये कूड़े सीने ये कूड़े सीने गारो ये कूड़े सीने गारो ये कूड़े सीने गारो मारा बाबा ने मारा बाबा ने मारा बाबा ने पलड़ो बना दियो ये कूड़े सीने गारो મારા બાબા ને બનડો और ये दरबार तो शायद जहां तक मेरे को पता है विनीत भैया बाबा ऐसी कृपा करते रहो और भैया से आप सजते रहो लेकिन विनीत भैया ये कृपा गुरुदेव की है अगर दरबार में गुरुदेव के साक्षी ना हो तो बाबा को एक फूल भी अपन अर्पण नहीं कर सकते इसीलिए कहा आलू सिंह जी बाग लगाया जम फुलड़ा घना सुहाया आलू सिंह जी बाग लगाया जब फुलड़ा घना सुहाया आलू सिंह जी बाग लगाया जम फुलड़ा घना सुहाया आलू सिंह जी बाग लगाया जब फुलड़ा घना सुहाया जटा जता जता पहराया जी श्रृंगार लाल की सालो वही जचा जचा पहराया जी हिडगार कीलो सालो जो कूड़े सीड़े गारो बोलो बोलो बोलो जो कूड़े सीड़े गारो भर भवन भर भवन हर भवन मंडो बना दियो यो कूड़े सीड़े गारो अब आगे श्याम भैया के श्रीमुख से बड़ी ही सुंदर सुंदर धमाल एक बार जोरदार तालियों के साथ बोल खाटू नरेश की भैया सबको बैठाओ एक बार पीछे वालों को तो बैठाओ भैया एक बार थोड़ी सी दरबार की गरिमा सभी देखिए ये फागण की ऐसी धमाल है सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है धमाल का मतलब सिर्फ नाच ले धमाल में ऐसे ऐसे रस हैं श्रृंगार रस विरह रस प्रेम रस करुणा रस इतने इतने रस हैं अगर चार प्रहर भी धमाल चलती रहे ना तो भी उसका कोई अंतन पार नहीं है एक बार जोरदार जयकारा बोलो हारे के हारे की और शाम भैया ऐसे निवेदन करूंगा भैया एक मीठा सा भाव आपके श्रीमुख से सुनने का मन है बाबा श्याम पलका थारी खोलो जी हेलो सांवरिया एक बार मुख से बोलो जी एक बार जोरदार जयकारा बोल हारे के सहारे की बोल श्याम प्यारे की वो सच्चे दरबार की जय मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है प्लीज जो जहां वहीं बैठ जाए अभी कीर्तन चलने वाला है अभी तो संजू शर्मा बाकी है अभी श्याम सिंह जी चौहान का ताली कीर्तन बाकी है कृपया करके बैठ जाए प्लीज बैठ जाए हाथ जोड़कर विनती है भाई लोगों प्लीज बैठ जाइए जितने लोग आगे खड़े हैं हाथ जोड़ के विनती है अभी श्याम सिंह जी चौहान आपके सामने इतने मीठे भजन अपने को सुनने को मिलेंगे व्यवस्था बनाएंगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा बोल काटू नरेश की बोल श्याम प्यारे की बोल हारे के सहारे की बोले श्याम प्यारे की बोले हारे के सहारे की इतने प्रेमी दरबार में लेकिन जयकारे बहुत कंजूसी हैं कम से कम एक जयकारा ऐसा कि सीधा मुंबई से खाटू धाम तक जाए बोले हारे की सहारे की बोले श्याम प्यारे की बोले बालाजी महाराज की बोले आलू सिंह जी महाराज की बोले श्याम बहादुर जी महाराज की हम्म सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहती गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभू श्याम श्याम तो मैं रटू श्याम है जीवन प्राण श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पा बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिला बोलिए अपने अपने गुरु महाराज जी की बोले श्याम प्यारे की बोले सच्चे दरबार की देखो जयकारे बहुत कंजूसी कीर्तन करने का मन किस किस का है बताओ बोले किसकी इच्छा है सबकी इच्छा है चलो अभी पता चल जाएगा बोलो बोलो प्रेमियों बोलो बोलो बोलो श्याम बाबा की जय खटू वाले की जय श्याम खटू वाले की जय लीले वाले की जय भोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय बोलो श्याम बाबा की जय श्याम बाबा की जय श्याम बाबा की जय बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय और शुरुआत उसी भजन से उसी धमाल से ये केवल भजन नहीं है वो महामंत्र है जो महाराज श्यालु सिंह महाराज गाया करते थे आपसे निवेदन करूंगा झूमे नाचे जो आपकी मर्जी है लेकिन जितने दरबार में बैठे हैं ये लाइनें भजन जरूर गाए क्योंकि आलू सिंह महाराज जी की बात कहा करते थे कि जो गाएगा सो ही जो गाएगा सो ही बाकी बिन बोले और कौन सी लाइनें कहते थे ओ खाटू वाले शाम तेरे बोलो खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गयो शाम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो बिसरावे मते बाबा हार मानी तेरे से बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से आखण ली चूरा कर बाबा जासी कठ मेरे से आखण ली चूरा कर बाबा जासी कठ सब मेरी सब ओ दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से मेरी बात जानी कोनी तेरे से आखड़ी चूरा कर बाबा जासी कठ मेरे से आखड़ी चूरा कर बाबा जासी नात मेरी बात छानी कोनी तेरे से नात मेरी बात छानी कोनी तेरे से आखड़ ली कर बाबा जासी कठ मेरे से आखड़ ली कर बाबा बालक हूँ मैं तेरो शाम बोलो बोलो बालक हूँ मैं तुझको निभाले दुखड़े को मारो मैंने ओ दुखड़े को मारो मैंने काल जलगाले पथी दिखला दे बाबा काट दे अंधेरे से पथी दिखला दे बाबा काट दे आखड़ ली चूरा कर बाबा जासी कट मेरे से आखड़ ली चूरा कर बाबा जासी कट मेरे एक यहाँ शायद ताली कीर्तन होता है ना बम्बई में ताली कीर्तन होता है हर महीने कल भी हुआ था तो मैं देखना चाहूंगा कितने प्रेमी ताली कीर्तन कर सकते हैं दो लाइनें दीना छानी नहीं बोलो दीना बात जानी कौन तेरे से आखड़ ली आखड़ ली चूरा कर बाबा जासी कट मेरे से मुरी ली अधर पे कदम तले झूमे हैं भक्ति खड़ा तेरे चरणा ने चूम है खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे डेरे से खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरा डेरे आखड़ ली चूरा कर बाबा जासी कट मेरा से भगत ने क्या कहा खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे डेरे से तो जब आप प्रेमी जब खाट जाते हैं चाहे एक जाओ चाहे लाखों जाओ जब जाते हैं झोली खाली होती है और जब आते हैं तो झोली भर कर आते हैं क्योंकि तो आलू सिंह जी महाराज ने बाबा से क्या निवेदन किया खावो होते खीर चूरमो लीले ऊपर घूमो खाओ होते खीर चूरमो के ऊपर घूमो खावो होते खीर चूरमो दिल ने ऊपर घूमो खावो होते खीर चूरमो दिल ऊपर घूमो सेब काने बाबा थे कदे ही कोनी भूलो ओ सेब काने दाता कदे ही नहीं भूलो जो आपके दरबार में प्रेमी आए हैं टाबरिया की झोली भर भेजो थर डेर से टाबरिया की झोली भर भेजो थर डेर से आखड़ली चूरा कर बाबा आखड़ली चूरा कर बाबा भजन खत्म हो गया ये शायद ऐसा कोई प्रेमी नहीं होगा जिसने भजन ना सुना हो तो जितने प्रेम दया हाथ उठाए वर्ष सवाल उठाओ और ये दो लाइनें कोशिश करना मुझ तक पहुंचे ना पहुंचे लेकिन बाबा तक जाए ओ दीना बोलो दीना नाथ आखण नहीं चूरा कर बाबा आखण नहीं चूरा कर बाबा दीनानाथ मेरी बात छनी नी तेरे से दीनानाथ मेरी बात छनी गोनी तेरे आखण ली चोरा कर बाबा जी खट मेरे से आखण ली चोरा कर बाबा जासी कठ मेरे से बोलिए दीनानाथ की मजा आ रहा है सबको कीर्तन में किस किस को आ रहा है बताऊं मजा आ रहा है और आनंद किसको आ रहा है कीर्तन में तो हमेशा आनंद आता है मजा तो वहां आएगा जब हाँ मनोरंजन करने जाएंगे इंटरटेनमेंट तो दरबार में आनंद आता है हमेशा आनंद लेने आया करो और ये बताओ खाटू में कौन कौन जा रहा है फागुन मेले में इस बार जो फागुन मेले में जा रहे हैं तो फागुन मेले में देखने को मिलता है कि पूरे भारतवर्ष से नहीं पूरी दुनिया से बाबा के प्रेमी आते हैं कोई ऐसे ऐसे प्रेमी है जो साल में एक बार आते हैं फागुन मेले में पूरे बारह महीने उसका इंतजार करते हैं तो जब वो अपने मान लो मुंबई से चले दिल्ली से चले कलकत्ता से चले कोई बाई ट्रेन आते कोई बाई फ्लाइट आते हैं फिर जब रिंग्स पहुंचते हैं तो रिंग से ध्वजा लेते हैं बाबा की तो खाटू कितनी देर में पहुंचते हैं चार घंटे पांच घंटे में और जब खाटू तोरण गेट पहुंचने के बाद दर्शन में कितना समय लगता है एक घंटा दो घंटा चार घंटा जो आगे बाबा की इच्छा हो लेकिन और दर्शन कितनी देर का होता है कितनी देर का दर्शन होता है एक सेकंड आधा सेकंड लेकिन उस आधा सेकंड में ऐसा क्या है जो पूरे साल की पूरी थकान दूर हो जाती है और झोली भर जाती है सिर्फ आधे सेकंड में उस एक सेकंड की झलक में ऐसा क्या है एक प्यारो प्यारो मुखड़ो एक आख्या जो बोलो एक प्यारो एक माथे मुकटे हैं जा पर मोर पंखिया गजब की निराली के माथे मुकुट है जा पर मोर पंखियां गजब की निराली एक घुंगर वाला बाल एक हीरो चमके बाल एक घुंगर वाला बाल एक हीरो चमके लाल मैं चांद सितारा के देखा बाबा को सिरकार मन बोलो खट्टू वाले को सिरकार मन जो खट्टू गए ना उसको बोलने की जरूरत नहीं है ये बात श्याम बाबे को श्रृंगार मन भावे खट्टू वाले को दरबार मन भावे बाबे को श्रृंगार मन भावे तुम्हारे को दरबार दुनिया का नजारा के देखा के देखा हमें तो श्रृंगार बने भावे भट्टू वाले को दरबार बने भावे श्याम प्यारे की हो की आचा जो अमृत की प्याली एको प्यारो प्यारो मुखड़ो एक आख्या जो अमृत की प्याली के माथे मुकटे है जा पर मोर पंखिया गजब की निराली और वाला बाल एक हीरो चमके बाल एक घूंगर वाला बाल एक चांद सितारा के देखा के देखा बाबा को सिंगार मन को दरबार मन भावे नजारा के देखा के देखा हमें को श्रृंगार मन भावे ओ खाटू वाले को दरबार मन भावे यो तो बदल बदल कर पहरे नित बागा रंग बिरंगा यो तो बदल बदल कर पहरे नित बागा रंग बिरंगा देखे सरिया लाल गुलाबी कद धोला के बचरंगा कद सरिया पहरे नित्य बाबा रंग बिरंगा एक पोशाक एक बार उसके बाद दोबारा नहीं लेकिन दो विशेष पोशाक है बाबा की दो विशेष पोशाक दो विशेष दिन ही बाबा को पहनाई जाती है एक तो कौन सी है केसरिया जो बसंत पंचमी को बाबा को पहनाई जाती है और बाबा पूरे पूरे साल अपने अंदर पहनते हैं और दूसरी कौन सी है सफेद पोशाक कौन सी पोशाक वो कब पहनाई जाती है शरद पूर्णिमा को बागो पहने घेर घूमे पहले थोड़ी थोड़ी दे बागो पहने घेर घूमे पहले थोड़ी थोड़ी दे बागो पहने घेर घूमे पहले थोड़ी थोड़ी दे देर घूमे थोड़ी थोड़ी देर के को दोबारा के देखा के देखा बाबा को श्रृंगार मन भावे वाले को दरबार मन भावे बाबे को श्रृंगार मन भावे वाले को दरबार मन भावे मोटा मोटा गजरा फुल कई रक़म का पिरोया हिकु मोटा मोटा गजरा फुल कई कम पीरो ऊपर से इतर छिड़के चारू निश सेवक है आया ऊपर से इतर छिड़के चारू का से सेवक है आया की है तो मन से क्या आवाज आती है इतना साजबाज श्रृंगार देखे तुम्हारो बाबू है शौकीन देखा तबीयत हो रंगीन तुम्हारो बाबू है शौकीन देखा तबीयत हो रंगीन तुम्हारो बाबू है शौकीन देखा तबीयत हो रंगीन पापों है शोभी देखा तबीयत हो रही गुलशन की बहारा के देखा के देखा शाबा में गुसन गान मन भावे अटू वाले को दरबार मन भावे हुसन गान ना एक अंतरा जिन्होंने इन बातों को दरबार में जाकर महसूस किया है वो जरूर गाना की बैठो दरबार लगा कर जो तो मंद मंद मुस्कावे बैठो दरबार लगा कर तो मंद मंद मुस्कावे मांगनिया ने यो बाटे और प्रेम अस प्रेम बढ़ावे मां और प्रेम अस प्रेम बढ़ावे देखो आज मुंबई में कीर्तन है लेकिन प्रेमी जयपुर से सिक्कर से कहां कहाँ से प्रेमी आए कलकत्ता से क्योंकि ये एक बाबा का परिवार है कौन सा परिवार श्याम परिवार सारे बाबे को परिवार बिनू शाम लुटावे प्यार सारे परिवार बिन्नू शाम लुटावे प्यार कम से कम ये एक जगह तो छोड़ो अठ थारा और मारा के देखा शाम खट वाले को एक सूचना किसी की बच्ची खो गई है वो शाम दरबार से बच्ची को ले बच्ची रो रही है जय श्री श्याम बोले खाटू नरेश की एक वर्ष को अकॉर्डिंग हम्म, और ये भजन बहुत प्रिय है मुझे जो हमारे संजू भैया जी ने लिखा है गाया इस भजन को ये एक भजन नहीं है ये एक निवेदन है उन प्रेमियों से जो कीर्तन में नहीं जाते जो खाटू नहीं गए उनको ये कि आप खाटू जाओ जो खाटू नहीं गए उनके लिए विशेष नहीं बाबा सा कोई दाता नहीं बाबा सा कोई दानी नहीं बाबा दाता नहीं बाबा सा कोई दानी दाता क्यों कोई प्रेमी जाने जाने में पहली बार पहुंच गया तो उसको भी खाली नहीं लौटाता और ऐसा पकड़ता है कि जिंदगी भर नहीं छोड़ता और नहीं बाबा सा कोई दानी हमसे कोई नाखून मांगे तो नाखून ना दे लेकिन जिन्होंने हम सबके लिए विश्व के कल्याण के लिए अपना शीश का दान दे दिया उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है पूरे शीश के दानी की और विशेषता हारे का साथ निभाए नहीं इनका है कोई सानी हारे का साथ निभाए युगों युगों तक अमर रहेगी इनकी अमिट कहानी युगो युगो तक अमर रहेगी तो प्रेमियों अब भी समय है खुला हुआ है बोलो खुला हुआ है ओ खटू वाले का द्वार खटू बोलो खटू खटू देर न करो न करो इंतजार देर न करो करो इंतजार सांवर के चरणों से कर ले तू प्यार सांवर के चरणों से कर ले तू प्यार खुला हुआ है खुला रहेगा खुला हुआ है खुला रहेगा हो खटवाले गदार खटवाले गदार खटवाले गदार खटवाले गदार देर न करो न करो इंतजार देर न करो न करो इंतजार सावर के चरणों से कर ले तू प्यार सावर के चरणों से कर ले तू प्यार तालियां बजाओ जरा ये बात माइक दे तो भैया कोरस कोई तुझको लाख सताए और लाख करे मनमानी कोई तुझको लाख सताए और लाख करे मनमानी तू छोड़ के सब बाबा पर फिर देख समय की रवानी तू छोड़ दे सब बाबा पर फिर देख समय की रवानी मंजिल खुद चल कर आएगी जिस दिन इसने ठानी मंजिल खुद चल कर आएगी जिस दिन इसने ठानी वो खुला हुआ है खुला रे खुला हुआ है खुला रहेगा हो खट वाले करा खट वाले करा देर न करो न करो इंतजार देर न करो करो इंतजार सांवर के चरणों से कर ले तू प्यार सांवर के चरणों से कर ले तू प्यार कौन कौन प्यार करता है बाबा के दरबार से जरा ये हाथ उठाकर ताली बज रहे एक दो तीन चार इतिहास गवाह है अभिमान यहाँ नहीं चलता संजो इतिहास गवाह है अभिमान यहाँ नहीं चलता जो शरणागत हो जाए उसको ही किनारा मिलता जो शरणागत हो जाए उसको ही किनारा मिलता खुद का मान भले टल जाए भक्त का मान न टलता खुद का मान भले टल जाए भक्त का मान न टलता हाथ खुला हुआ है खुला रहेगा खुला हुआ है खुला रहेगा हो खटू वाले का द्वार खटू वाले का द्वार फिर न करो न करो इंतजार फिर न करो न करो इंतजार सांवरे के चरणों से कर ले तू प्यार सांवरे के चरणों से कर ले तू प्यार फिर न करो न करो इंतजार सांवरे के चरणों से कर ले तू प्यार देर न करो न करो इंतजार अमर के चरणों से करिए तू प्यार हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो बोले श्याम प्यारे की बोले सच्चे दरबार की आस लगाए कब से बैठे शाम तुम्हारे चरणों में आस लगाए बैठे कब से शाम तुम्हारे चरणों में भैया ये पानी यहाँ मत पियो ओ भाई साहब निवेदन करो एक थोड़ा सा पानी मत पियो यहाँ यहाँ दरबार लगाया एक तो आप कह रहे हो दरबार लगाया हमने जोत जलाई है बाबा खाटू से बुलाया है तो खाटू मंदिर पानी पिए कभी नहीं पिया वहां क्यों नहीं पीते फिर घर के मंदिर में क्यों नहीं बीते इसमें कोई भेदभाव क्या घर के मंदिर में कीर्तन में जब बाबा की ज्योत प्रज्वलित कर दी बाबा खाटू से यहां विराजमान हो गए मन में भरोसा है विश्वास ऐसा फिर भी गुटका दाब के दरबार में बैठ जाएंगे मोरछुड़ी उठा के खुद ही श्यामा बन जाएंगे कितने दिन चलेगा ये रोको इन चीज को थोड़ा थोड़ा ये सोचो कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देखे जा रहे हैं जो चीज आलू सिंह जी महाराज ने श्याम बहादुर जी महाराज के समय थी वो चीज है क्या वो दो चार परसेंट जगह बची होगी क्योंकि आजकल जो सिंगर आ रहा है कुछ भी गा रहा है कुछ बोल रहा है ठीक है कभी ना कभी मेरा कभी ना कभी लोना आएगा पहले के भजन कौन सा होता नए भजन सुनाओ भजन तो वो होता था जो आत्मा से निकलना चाहिए आस लगाए कब से बैठे शाम तुम्हारे चरणों में पहले भक्त आस से लेकर आता आस मन में लेकर कीर्तन में आता था कि अरजी बाबा को सुनाऊंगा कहता था ना पहले कीर्तन में काम बनता था अब क्यों नहीं बनता अब भी बनता है लेकिन वो भाव तो होने चाहिए ना हमारे अंदर कीर्तन को सिर्फ एंटरटेनमेंट मत समझो कीर्तन को कीर्तन समझो उसकी मर्यादा का ध्यान रखो और देखो दरबार में चाहे ऐसे नहीं कीर्तन हो तो हजारों की लाखों की भीड़ होनी चाहिए खाटू श्याम मंदिर है ना हम वहां रहते हैं बाबा ने अपनी सेवा हमारे परिवार चौहान परिवार को दी है पहले आलू सिंह जी महाराज उनसे पहले उनके पिताजी पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा की सेवा करते आ रहे हैं तो मंदिर में चाहे एकांत हो तो दो प्रेमी आए चाहे दो प्रेमी आए या फागुन मेले में लाखों प्रेमी आए बाबा सबकी झोली भरता है और ऐसा विश्वास लेके अगर दरबार में बैठे हो तो आप भी सब अपनी झोली भर के जाओगे आज लेकिन समय बहुत कम है जितने प्रेमी दरबार बैठे हैं एक बार जितना देर भजन हो सके मजबूरी से मत बैठो कीर्तन में एक बार एक जयकारा बोले श्याम प्यारे की बुल्हारे के आसिन लगाए कब से बैठे शाम तुम्हारे चरणों में शाम तुम्हारे चरणों में नित तेरा गुणगान करे हम गली गली और घर घर में नित तेरा गुणगान करे हम गली गली और घर घर में बाबा नैंदर सिके के प्यासे हैं प्रभु नैंदर सिके के प्यासे है प्रभु कब तू दर्श दिखाएगा नैंदरस के प्यासे है प्रभु कब तू दर्श दिखाएगा और कीर्तन में आने की सबसे सबसे बड़ी वजह बाबा अपना मुझे बनाएगा जीवन ज्योत जगाएगा जीवन ज्योत जगाएगा तो प्रेमियों एक मन में भरोसा हमेशा रखना कि मुसीबत आने से पहले मेरा शाम आएगा कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा अब बताओ किस किस को भरोसा आएगा और सभी प्रेम मेरे साथ कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा शाम से लोना आएगा कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा शाम से लोना आएगा अपना मुझे बनाएगा अपना मुझे बनाएगा जीवन ज्योति जगा कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा शाम सलोना आएगा कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा शाम सलोना आएगा श्याम प्यारे की भला वो तुम्हें हम तक हम तेरा इतना तो बदलाओ गीता में जो बात किया था उसको आज निभाओ तुम्हें गीता में जो बात किया था उसको आज निभाओ कब तक गुण गाए हम तेरा आजकल कहते हैं कीर्तन में गए थे लेकिन बाबा काम नहीं हो रहा खाटू गए काम नहीं हुआ कीर्तन में आए इतने कीर्तन में जाते हैं डेली कीर्तन में जाते हैं काम नहीं होता कीर्तन पता किस सोच से जाते हो कौन आ रहा है गाने उसको सुनने जाना है संजीव शर्मा को सुनने जाना है उनको फलाने को सुनने जाना है अरे बाबा भी आस करके बैठता है कि कोई आप लोग भी गा के इसको सुनाओ कब तक गुण गाए हम तेरा इतना तो बतलावो तुम्हें कब तक गुण गाए हम तेरा इतना तो बतलाओ गीता में जो बात किया था उसको आज निभावो तुम्हें गीता में जो बात किया था उसको चरणों की धूली पाने से चरणों की धूली पाने से जीवन सफल हो जाएगा चरणों की धूली पाने से जीवन सफल हो जाएगा अपना मुझे बनाएगा अपना मुझे बनाएगा जीवन ज्योत जगाएगा जीवन जगाएगा कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा शाम सलोना आएगा कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा शाम सलोना आएगा बिहारी सुन लो हमारी हाथ जोड़ कर है विनती आप बिहारी सुन लो हमारी हाथ जोड़ कर है विनती जो जो पाप किए हैं हमने उनकी मत करियो गिनती जो जो पाप किए हैं हमने उनकी आज जो जो पाप किए हैं हमने उनकी मत करियो गिनती जो जो पाप किए हैं मन मोर के दर दर की बाबा मन मोर के दर दर की बाबा कब तक ठोकर खाएगा मन मोर के दर दर की बाबा साथ ना आएगा अपना मुझे बनाएगा अपना मुझे बनाएगा जीवन ज्योति जगाएगा जीवन ज्योति जगाएगा हाँ, कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा शाम सलोना आएगा कभी न कभी कहीं न कहीं मेरा श्याम सलोना आएगा श्याम सलोना आएगा बोले श्याम प्यारे की तुलसी चक्रवार की बोल खाटू नरेश की और आइए श्याम भैया का बहुत बहुत तहे दिल से आभार श्री श्याम शरणम परिवार सभी मिलकर करते हैं और बाबा का कुछ एक क्षण की धमाल सभी मिलकर राजू भैया रामोतार भैया सभी मिलकर एक बार दरबार में जितने ही प्रेमी बैठे हैं सभी हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो बंद करवा रहे हैं ये बस मामा जी अपनी भाषा में मामा जी मार खड़े वो आ गए मैंग भैया ये रे ये गा रहे हैं ये うん。 देखो अड़े मैं मैं कोई कलाकार तो हूँ नहीं लेकिन बाबा जी की इतनी कृपा है कलाकार से कभी भी गोनी देखो थे और मैं दोनों मिलके अगर बाबा जी ने रिजाऊंगा तो आनंद कुछ और ही आओगे सभी मिलकर एक बार सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा भैया हेलो मॉनिटर में आ गया आ रहा है देखिए सभी मिलकर एक बार बोल खाटू नरेश की बोल हरे के सहारे की और बाबा को कहना मिलकर बाबा ओ ताली बन माली ने मन की सूप नची तो हो ले रे ताली बन माली ने ताली बन माली ने मन की सूप नची तो हो ले रे ताली ताली बन माली ने हाँ मन की सूप नची तो हो ले रे सभी मिलकर ओ ताली बन माली ने मन की सोप नची तो होले रे ओ ताली बन माली नची तो होले रे तू नची तो होले रे ओ ताली बन माली ओ नची तो होले रे तू नची तो होले रे ओ ताली बन माली इतनी सस्ती है वो ले लेगोगे थोड़ी मेहनत तो करो बनमाली तू मन की सोप ची तो होल रे काली बनमाली अरे रे रे काली बनमाली तू मन की सोप ची तो होल रे काली बनमाली और ची तो कहीं आना ना ओ अरे चिंता को कर घेर चूर मो ताल ही की कर ले तू चिंता को कर घेर चूर मो ताल ही की कर ले तू चिंता को तो कर घेर चूर मो और तू दुई की समझ में आई दुई मतलब दुई था चिंता को कर तेरे छूर मो दादू ही की कर ले रे चिंता को कर घेर चूर मो दादू ही की दिल ले तू अरे बेसुर हो जा दाता की हो बेसुर हो जा दाता की जाता मैं खोले रे भूताली वनमाली भूताली वनमाली ने मन की सौंप नची तो ले रे भूताली वनमाली और सभी मिल करिए शाम ओ श्याम प्यारा लागो बाबा जी प्यारा लागो श्याम प्यारा लागो बाबा जी प्यारा लागो हरी पकड़ली मूछा की प्यारी लागे मारा सावरिया जी लागे मारा सावरिया ले चढ़ आओ जी ओ सावरिया तारा दिले चढ़ आओ जी

तो शाम चलो लुल लुल गावे बांसुरी बजावे चलो लुल लुल गावे गावे तान रसीलो खावे पानी बांसुरी और चंद के साथ में जय जय नजर लग जावेली उठाने पड़ते मेरा खाचा बाबा श्याम नजर लग जावेली जय जय ढूंढ लाई बारो नजर उतारो लूण राई वार समर बाबो माने मायण बाबुल की जैया राय साथी राधन आए समाये साथी राधन आए समाये देखो देखो देखो सुनो ताली बजाओ एक भक्त ने क्या कहा मारो बाबू महान है मायड़ बाबुल की जैया पालसा आधी राता नावे संभाले सर तो बाबा ने क्या कहा भरता परिभाने हिवड़े जाता लाड लड़ावे सा मारता परिभाने इबड़े सोचा लाड लगावे डावे भारता परिभाने इबड़े सोचा डाला दिल डावे सा भारता माने इबड़े सोचा डाला दिल डावे सा ग्यारस की ग्यारस मिलवा मैं आवे सा ग्यारस की ग्यारस मिलवा मैं आवे सा सभी मिलकर जय जय शाम मारा मेरा शाम में तो थारा दर्शन करता आया जियो बाबा झूले मण बंसी बाजी आधी ते हो जी बाजी ढलती दड़ली पैरण हो गई जी ओ सुखड़ों जलती माँ जल रात सुपने में आयो सावरो जी बाबो श्याम सुपने में आयो आयो जी रो जी श्याम बाबो श्याम भाया जल्दी सी मुलाकात सुपने में आयो सावरो जी बाबा शाम धनी को मोटो है दरबार सच्ची साचो है दरबार फरियादी आवे मोलाची से आवे और महाराज क्या कहते थे रे पावलिया कर ले करुण पुकार हो जी कर ले करुण पुकार आवे चाची बाबर सावरिया ओ जिलो मेरी चाची बाबर सावरिया थारदाने पैरो फाट भरने आजो जी सावरिया थारदानी पैरो फाट भरने आओ जी सावरा ओ जिलो मेरी चाची छो साल ज्ञान मान बराबरि आजो श्रीचे चासी प्रथाने हर चापली पर थे नाचिन चाशा जी ओ डबली नाचिन चाशा जी भागणियों आए गयो सावरिया गिरधारी ओ भागणियों आए गयो सावरिया गिरधारी डबली पर खाने नाचिन चाशा ओ डबली सावरिया गिरधारी जय जय शाम के दरबार मचले होली बाबा शाम के मचले होली रे होली बाबा शाम के दरबार मचले होली बाबा शाम के जे साथीरा आपा हाथ चढ़ाए ककड़ी पाली बाबा हो बाबा हो बाबा खोल के दरवाजो आई भगता की टोली बाबा खोल के दरवाजो आई भगतारी टोली भक्तारी टोली বাজে ঘুগরা সা भगता पर चली करके नाचियो नाचियो के दरबार भगत तो नाचियो नाचियो खातू के दरबार वहाँ पर बैठा है बैठा है जादूगर सरकार वहाँ पर बैठा शाम का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा ये शाम का जादू है ये सर चढ़ बोलेगा शाम का जादू